Me l'hanno consigliato in tanti. Quando senti persone che ti dicono vai tranquilla, io vado. È veramente arrivato un momento in cui non ce la facevo più, ecco. Ed è andata benissimo, meravigliosamente bene. Posso dire un'ipocrisia, <laughs> lo riferai domani, cioè, tale era la paura e tale è stata la soddisfazione che sarebbe rifacibile domani mattina tra una storia e un'altra un'ora e mezza, sì. Io non ho mai avuto male, ho preso l'antinfiammatorio perché mi avete detto che dovevo prenderlo, altrimenti non ne avrei avuto bisogno. Eh, quando ho superato la paura di far del male all'impianto, cioè un paio di giorni dopo. Non solo consiglierei, ma lo sto raccontando a tante persone che mi dicono accompagnami, accompagnami, ho detto sì va bene, appena decidi ti accompagno. È un ambiente carino, gentile, rilassante e piacevole. Sono una bilancia, le bugie non le dico. <laughs>